দোস্তো স্বাগতম আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' গাইজ আজি নতুন বছৰ নতুন দিন ত' সকলোকে নতুন বছৰৰ আগন্তক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ হেপ্পী নিউ ইয়েৰ ত' আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৱে ঠিকে আছে আৰু আগন্তক নতুন বছৰটো যেন বহুত ভালদৰে পাৰ হয় আপোনাৰ সকলোৰে ত' এইটোৱে মানে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু আজি নতুন দিন নতুন বছৰৰ চ' আমি এটা পিকনিক এনজয় কৰিবলৈ আহিলোঁ ধনশিৰি নদীৰ ধনশিৰি নৈৰ কাষৰত এনেকৈ বালি এৰিয়া আছে ইয়াতে পিকনিক খাবলৈ আহিলোঁ চ' আপোনালোককো ভাবিলোঁ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আৰু আজি মই নতুন বছৰ চ' ভাবিলোঁ অসমীয়াতে ভিডিঅ'টো বনাওঁ তো ব'লক দেখুৱাওঁ আমি কেনেদৰে এনজয় কৰিছোঁ আৰু কি কি আইটেম আছে কি কি বনিছে মোৰ কলেজ ফ্ৰেণ্ড কিছুমান আছে চ' সিহঁতকো দেখাওঁ ডুবলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ডিম্পু দাৰ নিচিনা ডিম্পু বৰুৱাৰ নিচিনা নহয় জানো চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাই যাওক Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ইয়া চক নৈৰ কাষত এয়া ধনশিৰি নৈ আৰু শুকাই পূৰা মানে বালি ওলাই আছে আৰু ইয়াতে চলি আছে আমাৰ পিকনিক ত' আপোনালোককো দেখাই দিওঁ অলপ আমাৰ পিকনিক কেনেকুৱা চলি আছে ত' ব'লক এয়া চাওক ডান্স মাজে মাজে অলপ এয়া লোকেল ডান্স চলি আছে এইটো চাওক মোৰ কলেজ ফ্ৰেণ্ড হয় ই আচলতে চিকেনৰ টেষ্ট লৈ ফুৰিছে নিমখে বেছি হৈছেনে বা হালধিয়ে বেছি হৈছে আৰু ইয়াত উতলি আছে গৰমা গৰম ছাগলী মাংস ছাগলী ভাত ৰেডি হৈ আছে আৰু আৰু কিবা কিবি আছে এইবোৰ বনোৱা নাই লাহে ধীৰে হৈ যাব দিয়ক দিয়ক এইবোৰ খাম আৰু লাহে ধীৰে এতিয়া অলপ ডান্স আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ডান্স

তেনেকৈ আমি বহুতখিনি এনজয় কৰিলোঁ আৰু এনজয় কৰি এতিয়া হৈ গৈছে আমাৰ মানে খোৱাৰ টাইম হৈ গৈছে আৰু যেনেকৈ আছে বহুতখিনি ছাগলী হাঁহ কুকুৰা চ' ব'লক খানাটো খাই লওঁ আৰু নেকি আঙুলৰ আৰু কোনো এনিবডি খা সৌৰভ খা এবাৰো নুসুধিলি ন হেই সৌৰভ এবাৰো নুসুধিলি তই এনিবডি বেয়া নাপাব আৰু চব খানাৰ মাজে মাজে চলি আছে ডান্স এফালে ডান্স এফালে খানা মানে খানা খাই খাই ডান্স চাই থাকিব মানে ডান্স চাই চাই খানা খাই থাকিব একে কথা আৰু বিকি অ চাবি দাঁতত লাগি ধরব মাংস বাবু মজা নে লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে এনজয় কৰি নিউ এনজয় দিয়া মজা মজা কৰিলোঁ খোৱা বোৱাবোৰ খতম পুৰা একদম তাৰপিছত আৰু এতিয়া অলপ দেৰি ইয়াতে ৰৈ আৰু বালিত গৰম লৈ আৰু বহুতখিনি ফূৰ্তি কৰিলোঁ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে এক জানুৱাৰী বহুত ভালকৈ গ'ল আৰু বহুতখিনি ফূৰ্তি কৰিলোঁ খালোঁ মেলিলোঁ বছ এতিয়া আৰু আৰু যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে কুশলে থাকক ভালে থাকক ইয়াকে কৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ